online Gospel Fest. kwa kujitoa ndio unautambulisha. Sasa ukita hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi wakaletwa peixe vai shida utakayoipitia lazima ashoa kukusaidia. mwambie sijui mnanielewa vizuri wapendwa, hayatakugusa popote kabisa. Gospel Fest.